non so se mi sentite. Io sono pronta. Sto andando a fare la prima spesa in due settimane che sono a casa. Uh! Buongiorno, sabato 28 marzo, sono le 8 di mattina io sono uscita con zaino e valigia per andare a fare spesa dopo le mie prime due settimane di quarantena. Intanto non pensavo mai che avrei detto che l'Italia è più avanti degli Stati Uniti d'America. Non pensavo neanche di ritrovarmi in una situazione del genere, da solo a casa per due settimane, minimo due, forse di più, ma anche se non c'è nessun verdetto sono venuta comunque a far spesa vino, cibo per le prossime 10 giorni, 2 settimane così evito proprio supermercati e persone e vediamo cosa succede questa assurda situazione che ti fa sa sanitizzare si dice tutte le cose comprate al supermercato adesso mi devo mettere uno per uno a sanitizzare tutto sanitizzare insomma trovatemi la parola in italiano che non me la ricordo ho ordinato la mia mascherina a inizio marzo, non è mai arrivata, anzi mi hanno detto che è nettamente in ritardo, le spedizioni stanno avendo problemi e non volevo uscire senza nessun tipo di protezione quindi mi sono creata una mascherina a modo mio solitamente vado a fare la spesa in bici oggi ho pensato che avrei fatto una spesa molto molto molto pesante e dato che non voglio prendere il taxi per tornare a casa ho deciso di portare la valigia zaino mega zaino e un sacco di di buste. I casi a New York stanno aumentando, eh, nello stato di New York abbiamo superato i 30.000 casi e siamo primo, la prima nazione che supera i 100.000 casi, quindi Stati Uniti d'America hanno già superato 100.000 casi. Per fortuna la città di New York si sta mm, muovendo rapidamente, lo Javits Center che è il convention center, il palazzetto degli eventi che ogni anno ospita più di 175 eventi, l'hanno trasformato in un ospedale con più di 1000 letti e stanno cercando cercando altre strutture da trasformare in ospedali o comunque da sfruttare per eh, cercare di debellare il coronavirus. Cioè sono solo 5 minuti che ho sta, sta fascia e già non vedrò di togliermela. Ma come fanno i dottori, gli infermieri, le persone a contatto con il pubblico che si devono portare sta mascherina per ore, tutti i giorni? Ragazzi, tanto di cappello sono arrivata un minuto in anticipo l'idea era proprio quella di arrivare prima che aprisse in modo che cioè spero che ci sia poca gente adesso vediamo già ci sono due persone anzi 3 e 4 sempre controllare la data di scadenza maggio voglia c'è veramente un sacco di gente per i miei gusti troppa gente alle 8 di mattina non ci ci vogliono vitamina C mentre per un dollaro le mie amate gallette dall'Italia di solito provo le mie lenticchie rosse non c'è più niente anche qua scaffali vuoti mezzi vuoti mezzi vuoti non ho mai fatto una spesa così rapida e cercando di schivare più persone possibili ecco cosa mi serviva il pomodoro in realtà io vorrei mutti ma è difficile trovarlo l'ho trovato solo in due posti nell'Upper East Side e quindi direi che non è il caso di andare per adesso mi accontento di pomi 2 per 5 dollari il mio pasto integrale viene 2 dollari e 29 a pacco e parliamo di 376 grammi questi me li compro perché mi ricordano nonna <laughs> perché mi costi così tanto tonno perché 8 e mezza di mattina già c'è la fila la gente rispetta le distanze. La mia corsia preferita! Un sacco di mulino bianco, i baiocchi buonissimi, 5,19 dollari niente oggi non ci sono le gocciole però mi prenderò i bucaneve a 4 dollari buona pasqua a tutti la fila è lunghissima mai visto una fila così lunga inizia da qua praticamente va tutto attorno fino alle casse in radio parlano solo di coronavirus solo di quello praticamente gira e va là e le casse sono laggiù quasi arrivato in cassa non può mancare il vino pecorino 13,99 dollari a bottiglia più tasse non è mai stato così difficile fare spesa e sta anche per iniziare a piovere io ho una bustona piena, la valigia piena e lo zaino pieno. È tutto pesantissimo. Non ho più i guanti e non vedo l'ora di arrivare a casa. Inizia a piovere. Ah. A casa. Sono sudatissima. sempre con me. Mi lavo le mani e torno. stagnante sprayiamo tutto va? Eh. la situazione è questa devo disinfettare tutto ciò che è dentro la valigia tutto ciò che è dentro questa busta e tutto ciò che è dentro lo zaino Dopo un quarto d'ora di disinfestazione posso farvi vedere la mia spesa. Per tutte queste cose ho speso 118 dollari in biscotti, frutta verdura, pomodoro, ceci, couscous, abbiamo le lenticchie rosse, turche, pasta integrale non, bucaneve, arance eccetera e invece per queste 4 bottiglie di vino ho speso 60 dollari. Totale circa 180 dollari. Questo è quello che è successo durante la mia prima spesa in quarantena dopo due settimane che non andavo al supermercato. La situazione non è delle migliori, non sono riuscita a riprendere tutto perché comunque alcune persone sicuramente non volevano essere in camera infatti appena mi vedevano col cellulare si spostavano scusate per la qualità del video ma ho preferito non portare la camera ma usare solamente il mio iPhone con tanto di cover protettiva ultima cosa che volevo comunicarvi prima di chiudere questo video è che in questi mesi di quarantena ho iniziato ad aiutare i bambini italiani con i loro compiti in inglese o anche semplicemente per fare pratica sarebbero delle video lezioni una, due, tre, quattro ore a settimana a vostra completa disposizione, ma anche aiuto nei compiti in italiano per i bambini americani. Ieri ho iniziato con Tommaso. See you on Friday. Thank you, Chiara. See you on Friday. Thank you, Tommaso. See you on Friday. Quanti dei vostri bimbi conoscerò? Vi terrò aggiornati sulla situazione. Per oggi è tutto da New York e da Chiara Elia di Voss. Grazie, guys. Bye.